Gwyneth John yw fe enw i, a mi roedd hi yn y cyfarfod cyntaf am ym Mhontardulais bron 60 mlynedd yn ôl. Dwi'n enedigol o Sir y Flint, a pryd hynny, doedd ddim gair o'r Gymraeg i weld yn rhan man. Roedd ein addysg yn uniaeth Saesneg, a hwnna hefyd oedd yr iaith lafor naturiol ymhlith cyfoedion. Erbyn hyn, O ganlyniad i weithgareddau y gymdeithas yn y 60au a'r 70au, mae'r Gymraeg ar gael ar hyd a led Cymru. Mae gennym ni ein cynulliad. Hawdd felly tybio fod y brwydr ar ben, ond mae hynny ymhell iawn o'r gwir. Rydw bellach yn fy 80au ac yn trosglwyddo y cyfrifoldeb i chi i ddod eto i'r gad yn eich canoedd a'ch miloedd i fyny bod y Gymraeg yn dod gyntaf ym mhob cyswllt a sefyllfa.